कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से मेगा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है इस घोषणा में 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने तीन हजार रूपए की पेंशन दी जाएगी योजना के लिए हर महीने पचपन रूपए देना होंगे योजना का फायदा रिक्शे वालों और कचरे बीनने वालों को भी मिलेगा पेंशन योजना के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया पेंशन योजना का फायदा 10 करोड़ लोगों को मिलेगा पेंशन योजना की शुरुआत इसी वर्ष से कर दी जाएगी कुल मिलाकर पूरे देश के मजदूर वर्ग के लोगों के लिए यह योजना बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि नाम मात्र की राशि उन्हें देना है और इसके बाद साठ साल के बाद उन्हें हर महीने तीन हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी निश्चित रूप से मोदी सरकार की यह योजना आम मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी